po ako ng LFF Freight Forwarders 2K padala giveaway, Facebook Live today. Grabe hyper agad, di ba? Siyempre, kahit kapon-hapunan. Anyway, magandang hapon sa inyo once again. At nako, eto na nga. Pwede kang manalo ng prizes today, as in today. So, ano bang gagawin mo? Simple lang po yan, mga kababayan. I-like lang at i-share itong aming FB Live. At syempre, mag-comment below ng isang tip kung paano mo sinisecure ang iyong padala or ang iyong balikbayan box. So, di ba? Simpleng-simple lang. Kaya simula simulan nyo na ngayon at kayo ay mag-share na. At syempre, pipili kami bago matapos ang show sa mga nag-comment. Winners ay dapat nasa UAE at siguraduhin lang na nag-like ha, nag-like or i-like nyo at i-share ang aming FB Live ngayon para manalo. So, last week, you saw Crystal Cargo, nakasama rin natin ang EGT UMAC, nandyan din po si Flomic, Frico at Pinas. And now, ang LBC will be joined by three members ng LFF. So ano pa ang gagawin natin? Let's call them one by one. Ayan. Ito na, nakaka-excite talaga tong ating live ngayong araw na to. So again, again, again, ang gawin lang po natin ay i-like po ang ating Facebook live ngayon. Ayan, Ayan na. So unahin na natin agad. Unang-una na ang ating Go Universal Cargo. Si Miss Pam is joining us. Hello, magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng ating live stream ngayong hapon. Uh, sana um, samahan niyo po kami hanggang uh, matapos po ang aming palaro. And uh, welcome po sa inyong lahat. I am Pam from Go Universal Cargo and this is our manager, Mr. Rajesh. Uh, nandito po kami para uh, uh, suportahan ang ating LFF uh, group. Ayan. Thank you, Ms. B. Thank you, thank you. Good afternoon, Mr. Rajesh and Ms. Pam. Ayan. At sino pa nga ba ang mag-join sa atin? Eto na. And of course, joining us ngayong hapon na to from JRS Logistics, si Miss Lynn. Yan. Hello po. Thank you, Miss B. Ayan. Good afternoon, everyone. I'm Lynn po from JRS Logistics. At samahan niyo po kami and hope you will be with us until the end of this Facebook Live. And don't forget po to like and share our Facebook Live to win a lot of uh, prizes because there will be a lot of uh, giveaways. And uh, don't forget, one more thing po, uh, please share our PBC LFF page and help us to reach 2,000 likes. Thank you po. See you. <laughs> Thank you. And of course, joining us from Pep Express Cargo, Jeremy and Alex. Hi, guys. Yes, yes, we are here very live na live tayo. Oo mga kap, mga lff natin ha. Antabay kayo kasi mamimigay kami ng mga prizes na talaga namang bonggang-bongga. Kaya abangan-bang po tayo dyan and please do like and share this page kasi uh, we are hitting 2Ks uh, diba, dala 2,000 likes. At ang kagandahan, hindi lang tayo basta magpapamigay ng mga prizes. Uh, marami tayong pag-uusapan dito, very helpful. And with me, by the way, I'm Alex, I'm with my very handsome Mr. Jeremy De Jesus. Yeah. Salamat guys. Uh, ang tabay lang, tabay. Ang taway lang daw, sabi ni Mr. Alex. Grabe, tawag guys. Tapos si Alex sa isin sinabi. Marami kaming pamimigay. Marami tayong ipamimigay ngayon. Kaya dun sa mga ka, sa mga viewers natin, please watch and like. At for sure, mag-enjoy kayo sa live natin ngayon. Exactly. So, ayan. So, it's not open na nakikita po natin yung ating mga trusted cargo companies na mm-hmm. nagsasama-sama nako. Kaya ako sobra ako na-excite. Medyo kinabahan nga ako kasi ang dami. Usually, NBC lang yung hinuhost ko. Pero anyway, maraming salamat. Ayan. At syempre, I'm looking forward para sa ating FB Live with you all. Nako, before tayo mag-start, ano, kwentuhan games. Nako, let's go. Uh, alamin muna natin, ano nga ba yung PBC League of Freight Forwarders? At syempre, ang best person na magsasabi uh, sa atin kung ano nga ba itong group na to is of course the public relation officer ng LFF, si Ms. Jeremy De Jesus. So, Sir Jeremy, ano nga ba ang LFF? Uh, ah, ang LFF is, uh, it means uh, League of Freight Forwarders. So uh, it's a subcommittee of uh, Philippine Business Council or the PBC. It comprises of uh, uh, 15 cargo companies dito sa UAE that uh, caters uh, uh, Filipino uh, the the Filipino community. So uh, it started back uh, 2018 with the help of uh, and guidance of uh, PBC and DTI Merchant Attaché Ms. Uh, Charmaine Yalong. And of course, syempre, with uh, the PCG or uh, Philippine Consul General, syempre si Congen na Paul Raymond Cortez. So, uh, yung mga trusted companies dito uh, sa UAE, nagsama-sama of hopes of being a legitimate source of uh, information para sa ating mga kababayan sa pagpapadala ng balikbayan boxes uh, papuntang Pilipinas. So we are unified group that fosters collaboration, and admits competition dahil sa pina kalukuyan sa FFF ng members at pare-pares namin which is to provide uh, excellence to our customers sa pagpapadala sa amin. Yun. So, Ayun. <laughs> So, grabe naman pala talaga, no? So, anyway, ayan. So, once again, po ang ating, ano, the PBC League of Freight Forwarders talaga naman headed by ang ating public relation na si Miss Jeremy. At yes, the Philippine Business Council and Dubai and Northern Emirates po, the mother organization of PBC LFF, on the other hand, is a Philippine organiza- uh, organization recognized by the Dubai Chamber of Commerce and Industry, which is integral in connecting connecting the Filipino business owners and aspiring entrepreneurs with other business communities here in UAE. Kaya nung nabuo ang LFF under the outgoing commercial attaché Eric Elnar and of course, our current DTI commercial attaché Amy Charmaine ay talagang well-received hindi lang ng PBC kundi ng Filipino community ang League of Freight Forwarders. So uh, ah, ito, panoodin muna natin itong ating napakaiksing video. hindi ko alam ba't ako kinakabahan nung, nung bigla ako mag-host sa LFF. Ba't kaya <laughs> ganyan? Biro na po. Ayan, ayan. Okay. So, eto na nga. Punta muna tayo sa ating ano. Ah, uh, ayan. Si Miss uh, Pam of Go Universal. Can you mention again, who are the members po ng League of Freight Forwarders? Uh, yes, Miss B. Our members are uh, Crystal Carbo, EGT Umak, Plomic, Frico, of course us, Go Universal. Uh, we have GP Express, Kabayan Island Express, JRS. We have LBC, of course, Makati Express, PEP Express, Pinas Express, SBC Express, ang daming <laughs> express, Star Pinoy Cargo, and Top Express Cargo po. Ayan. Pag sobrang dami daw na express, ibig sabihin talagang inyong mapagkakatiwalaan ng mga cargo po natin yan yes. dito sa UAE. Exactly. Say yes. Kaya naman, we remind everyone na siguraduhin safe ang inyong mga padala by sending balikbayan boxes through legitimate freight forwarders only. And also, you can visit ang ating DTI website para malaman ang mga DTI accredited freight forwarders. So, ito na nga Nako, nako, JRS, bakit nga ba tayo may Facebook Live ang LFF every Saturday for the whole month of April? Ayan, so thank you po ulit, Miss V. So marami po kasing activities and information ang nakaline up po para sa LFF. Uh, ah, this year, kaya naman, uh, we want to reach more people every time we post here sa ating page. Kaya naisip po namin to invite people to like and follow our page through this 2K Padala giveaways. So, ito ang pledge ng lahat ng members na kapag po umabot ng 2,000 likes ang page, lahat po ng members ay mamimigay ng isang libreng padala. So, ang dami po nun total of 15 pre padala winners. Wow naman! yes, wow na wow talaga, ma'am. Nako naman. So, Imagine, nag-like lang kayo ah, nag-like lang kayo ng page ng PBC LFF, meron na kayong chance agad manalo ng mga free padala. Kaya ano pang iniintay nyo dyan mga kababayan po namin? Tag your friends and don't forget like the page, like, like, like. At hindi lang ang post ha, kundi ang mismong PBC LFF page, Facebook na ito. At follow nyo din para makakuha kayo ng notification pagka may bagong mga updates. Ayan. <laughs> Okay. So, ito na. Naku, naninervous talaga ako kasi ang daming ipamimigay natin ngayong araw na to. So, once again, we are reminding our mga viewers ngayon, like and share itong ating FB Live at mag-comment ng isang tip. Ayan, isang tip kung paano mo uh, sinisecure ang iyong padala or ang iyong mga balikbayan boxes. Paano nga ba? So, again, mag-comment lang po kayo ha. Madali lang yan. First yan muna, i-like. So, ito na nga guys. Ano pang iniintay nyo? Tumutok na dahil mamimigay na kami ng mga prizes. Ang ating game is about Philippine tourist spots. Naku naman, mahirap ba yan? Lahat tayo taga-Pilipinas. So, kailangan nyo lang ibigay ang tamang sagot sa question na sasabihin ng aming LFF members. So first answer wins. So again, kung sino mauna ha, yun ang magiging winner. So you can only win once para naman we can give chance for people to win. Kung di naman, kayo pala rin, syempre may, marami pang ibang games. Okay? So pwede rin po kayong manalo kapag nag-like at nag-share kayo ng aming FB Live na to at manalo. Ano ko, grabe. Pag manalo, manalo, manalo, manalo, mag-like and share lang ng aming FB Live na to at magbibigay kami ng mga tips or balikbayan sending sa comment section. Kaya naman, eto na, magsimula na tayo sa ating game. So, simulan na natin. Sino nga bang ating unang makakasamang magpapagames? Ayan. So again ha, please, please, please, paki-like at share. Of course, ang unang magpapagames. Ayan na. Ano nga bang ating ipapagames mula sa ating Go Universal? Miss Pam, ano ba? Yes, Miss V. Um, Yeah, we will be uh, going to Brazil. We'll be giving away um, Jumbo and Bulilit free box. Wow. Tapos free padala na rin po yan. Malaki po yung size ng ating uh, boxes. So, you can see the picture now, guys. The question Ayan na. I think Mr. Radius know the answer, but please do not give your answer. <laughs> yes, I <laughs> want my guys. team to, to win the game. Come on, go, yes, go for yes. it. Go okay. for it. So don't, don't. this picture, I know everyone, sana familiar kayo dyan. Very famous po yan sa Pilipinas, no? This mm -hmm. house in, is in uh, Basilica del Santo Niño in Cebu. What is the name of this famous structure? Basilica del Santo Niño in Cebu po yan. Yun lang po ang tanong natin. Ano po ang pangalan ng structure na to? Ayan, ako, very famous yan. Uh, Mr. Radius, I think you you want to answer the question. <laughs> so oh, again, <laughs> he does. It's very, it's very familiar with the places in the Philippines right? So again, once again, yeah. mga bayan po natin ha, ayan, pwede na po kayo magbigay ng inyong mga answers. Ayan, mamimili tayo ng ating mga winner dyan, ng ating winner. And again, nire-remind po namin ang aming mga audience, like and share itong aming FB Live at mag-comment ng inyong tip din kung paano nyo sinisecure ang inyong mga padala or ang inyong mga balikbayan boxes. Ayan, at na, ayan na po, naglalabasan na ang mga sagot ng ating mga kababayan, ng ating mga viewers dyan. Ayan, monitor-monitor lang natin siya. Ayan, nakikita nyo ba, Miss Pam? Ayan. Yes. Okay. Um, I, I, I think we have a winner. Meron na tayong winner. Wow! Yes. Oh, grabe naman. <laughs> Ang bilis. Ayan. So, pwede natin i-announce. na ang bilis. So ibig sabihin alam pa ng ating mga kababayan ang mga ano uh, famous spots Opo, sa atin. Napaka, napaka So, sino ang ating winner? Miss Pam. Ang um, ating winner I see Miss Amira Jacob Francisco. Congratulations po. <laughs> Ang bilis naman. Grabe, ginugil. Ba baka ginugil. Pero ang bilis-bilis Miss Amira. Congratulations po. Congratulations, Ma'am Amira Jacob Francisco. Ayan, at ang kanyang ano nga ba ang tamang kasagutan dyan? Yes, ang uh, tamang sagot po ay Magellan Cross. Yes, ayan. Thank you so much. Congratulations. Grabe, ang bilis naman magsagot ng ating mga kababayan. Thank you so much once again, uh, Go Universal. Ayan, balik tayo mamaya sa inyo. Ayan, punta tayo ngayon sa ating, grabe naman, ang bibilis nyo. Parang ang bilis naman matatapos ng show namin. Sandali lang. Konti-konti lang, dahan-dahan <laughs> lang. Pero before anything else, again, like and share itong aming FB Live at mag-comment ng inyong tip kung paano nyo sinisecure ang inyong padala or balik bayan box. Ito na ngayon si Miss Lee ng JRS Logistics. Pero ano daw muna ang iyong pamimigay? Huwag mo akong gulatin. <laughs> Nakamute, ma'am. Before po ako mag-proceed sa questions, don't forget po to like and share ang aming Facebook Live. So, for a chance to win of uh, giveaways. So, JRS po will be given uh, three watches po. Two What? for men and one for women. So, ready na po ba mga ka-LFF? pwede po bang sumali na lang ako, Miss Lynn? <laughs> Hindi, ma'am. okay, sige. Pwede na po? Okay. okay Ito sige. na po ang tanong. Ayan, Ayun na. kita na po. Kita nyo na po ba? Ayan yes, na po yung picture. Yes, na sa ating okay. screen. So, ito po ay isa sa kilalang urban park na matatagpuan sa downtown ng Baguio. The hmm. name of this park is named after the American architect and Baguio City planner, Daniel Blank. So, fill in the blank. Ang tanong po, ano ang apelyido na siya ding pangalan ng park na ito sa Baguio? <laughs> Natutuwa ako, Miss Lynn. Hindi pa natatapos yung question. Kaya nga ba, eh, ang bilis po nila sumagot. O yung show natin dapat one hour to, wag yung bilisan, mga kababayan po. Namin. Kaya nga po. Ang bilis po nila sumagot, ma'am. Ayan. Parang feeling ko may winner na kaagad. Yes, ma'am. Meron na po. Okay, before natin ano yung winner natin, again, please do like and share itong aming FB Live. Like and share po natin ang aming, aming FB Live na to. Again, like and share. At syempre, mag-comment na rin kayo bukod sa pagsali nyo sa amin na, ng aming mga pa-question. Mag-comment ng isang tip kung paano nyo nga sinisecure yung inyong mga balikbayan boxes. Ayan, ako po, mm-hmm. may winner ka agad. Nahilo yes, ako. may winner pag na po. <laughs> Ayan. <laughs> okay, sabihin na ba natin yung winner? Parang ayoko na tuloy Sige, mag- post dito. Ang bilis-bilis okay naman. Po. Ang active naman ng mga ano natin, ng mga manunood natin. Okay, sino ba ang ating winner? Okay, ang ating pong winner ay si Miss Rica Alejandro Fernandez. Ayan, congratulations, ma'am. Uy, para Galing. sa picture, <laughs> sa picture ni Ma'am, wala silang relo. Kaya eksakto naman yung kanilang mapapanalunan. <laughs> yeah, okay, Ma'am. <laughs> Congrats Ayan. po. Ano ba ang correct answer? Ayan. Sa mga nahuli mag, ano, nanonood. Yung, ta opo, yung tamang sagot po, Burnham Park. Yes, tama yes. po. Ayan, ang ating kasagutan ng ating mm-hmm. Peyusha sa ala na miss ko tuloy mag ano, na miss ko nang magpunta ng Baguio tuloy dahil sa ginawa nila. <laughs> anyway, ayan, thank you so much at congratulations once again kay Miss Rica Alejandro Fernandez. Ayan. Mm-hmm. So, mamaya sasabihin po namin sa inyo kung paano niyo po i-claim yung mga prizes. So, stay tuned lang po kayo at don't forget, mm-hmm. pakishare po and like ng ating Facebook Live. Ayan, sino pa nga ba? Thank you, Miss Lynn, at uh, see you later. Eto na, sino naman ang ating next na magpapagames? Grabe, nauubusan kami rito ng ano ah, pag-game sa inyo ah. O, mga hyper kong kaibigan dyan mula sa Pep Cargo, Pep Express, ayan. Nakamute. Oh, ayan na, hindi na nakamute. <laughs> Yun nga, Miss, may nakakatuwa ah, while uh, watching the video. Ang bilis ng mga ka-LFF nating sumagot, so hype na hype sila. Gusto Kaya nga, Aymer. Hindi naman yes, tayo nagmamadali sa ano. Yes, kasi Hindi tayo nagmamadali sa show. Oo, ang gaganda kasi ng mga prizes na pinamimigay talaga dito sa atin. Kaya naman, magre-remind ulit kami ulit sa inyo, sa mga ka-LFF natin, please like and share this video and the page itself para makapanalo kayo ng mga prizes kasi for sure, Mr. Jeremy and Miss B, ay hindi lang ito ay pamimigay natin. Marami pang dadating kaya naman please keep in touch to us. So yun, tuloy-tuloy na natin to. Nakapagpamigay na tayo ng dalawa. Ngayon magpapamigay naman tayo. And from PEP e Express Cargo, we are giving. Yes. Mm, ano yan? PEP e sports bag. So, ma to maganda to, very useful din to. So, please. So, yun na nga. The question is, tuloy-tuloy na natin. The third question is, Ayan. So should that yun, ayan above picture, yes. So ayan. matatagpuan ang Calle Crisologo. This place is for its preserves Spanish colonial and Asian architecture. The question is, what is the name of this city? Ay, piling ko may hirapan sila ng konti dito. Oh, <laughs> ayan, wala pa sumasagot. Oh. Ayan, ayan. ayan. Uy, Oo. masyadong Instagrammable, di ba? Sasigot ha. Masyado siyang Instagrammable. Ayan. Correct. Miss B, nakarating ka na ba dito sa lugar na to? Hindi pa nga eh, pero familiar siya ha. Actually, ako napunta na ako dyan once. So, sobrang ganda. And I think this uh, city is named one of the top 10 Wow. cities in the Middle East. Sobrang So, ganda. Sobrang linis Ayan. nito. So I yes. think uh, ah, kailangan ko siyang ilagay sa aking listahan pagka magbakasyon ako sa Pilipinas, pagka okay na ang lahat para naman mabisita natin. Okay na lahat. I'm sure all of us would love to go there. Oo. Nako, ang gandang tumayo tayo dyan. Yung para kang model, naka-ano, post ka, no? Kasi very Instagrammable. <laughs> correct, correct. Sobrang ganda dyan. Oh, ano, I think we already have a winner. May winner na tayo? Yes, I think meron na tayong nanalo. Ayan, ang bibilis talaga. Sobra talaga tayong makabayan, mga kababayan, kasi alam na alam natin ang mga lugar. Okay, sino ba ang ating winner? Congratulations! The winner is si Ma'am Suzette Mancilia. Ma'am Suzette Mancilia, you wanna be in sports back. Congratulations po! At syempre, ano ba ang eksaktong sagot? Yes, ang eksaktong sagot is Vegan City. Wow! So, dun pala yun. Hindi ko alam. Hindi, basta ito sa ilaw ko. uh, ah, basta uh, the, the, the answer is Vegan City. Congratulations again, Ma'am Mancilia Suzette or Suzette Mancilia. Ayan, congratulations. Ayan, thank you Jeremy and Alex at mamaya kita-kits ulit tayo. Ayan, nako, ang bibilis nyo naman. So again, ha, like and share our Facebook Live at mag-comment ng isang tip kung paano mo sinisecure ang iyong padala or balikbayan box. Ayan, at itype ang inyong balikbayan box. Sending tips ha, syempre yan yon. At naku, magkakaroon kayo ng chance manalo mamaya-maya lang. At syempre, ayan, eto na. Hindi naman kami magpapahuli mga LBC, mamimigay din kami ng mga papremyo, no? So, ako naman din ang magbibigay sa inyo ng anon, ang aming question. Ayan, so sandali lang. Syempre, i-like and share nyo muna bago ko i-plus aming screen ang aming pahuhulaan mula naman sa LBC. Ayan, at syempre ang aming pamimigay, meron kaming t-shirt, katulad ng aking zoot, at syempre meron din kaming surprise na bag para sa inyo. Okay, eto na, nag-flash na sa ating screen. Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan na. Okay, game. Ito ay laging nakakabit kapag nakikita ang Mayon Volcano. Dahil magtatagpuan din ito sa Albay at Ruins na ito ay remnant of 16th century Franciscan Church. Ano ang tawag sa ruins na ito? <laughs> Tingnan ko nga kung alam niyo sagutin. So again, ito ay laging nakakabit kapag nakikita ang Mayon Volcano dahil matatagpuan dito, ah, matatagpuan ito sa Albay. Ang ruins na ito ay remnants of 16th century Franciscan Church. Ano ang tawag sa ruins na ito? Okay, sagutin na ang katanungan na yan. Ako, ayan oh. o, o ba? Diba? Imposibleng hindi natin alam yan mga kababayan. Habang iniintay ko ang inyong mga kasagutan, again, like and share itong ating FB Live. Nako, dahil I think nahihirapan sila mag-ano ng ating question sa Nagsisimula sa letter C. Letter C. Again, ito ay laging nakakabit kapag nakikita ang Mayon Volcano dahil magtatagpuan din ito sa Albay. Namiss ko tuloy yon. Ang ruins na ito ay remnants of 16th century Franciscan Church. Ano po ang tawag sa ruins na ito? Starts with letter C. Ayan, letter C see. Again, again, comment na kayo ng inyong kasagutan. Ala, parang parang parang may mananalo na, parang may nanalo na. <laughs> Sandali lang, parang may nanalo na. Ayan na, ayan na, ayan na. Parang may nanalo na. May winner na ba tayo dyan? Ayan na nga. May winner na po kami. Ayan. And congratulations to, nahilo ko sa pangalan dito. Congratulations to Ayefreno Gualberto. Ayan. Congratulations. And ang right answer po ay Kagsawa Ruins. Ayan, na matatagpuan nga dyan sa Albay. Grabe nakakapagod ah, pero ang bilis-bilis naman kasing sumagod. So ayan, congratulations sa ating first batch of winners. So maya-maya naman mamimili kami ng walo ha, eight best tips na binigay ninyo pero dapat ang winner ay nakapag-like and share ng ating FB Live ngayon. Ayan, so pero bago ang lahat, Uh, since Ramadan naman po, Ramadan, Ramadan ka rin po sa ating mga Muslim brothers and sisters. So, Ramadan na naman, mga kababayan, at dahil nga ang ating uh, host country, UAE, ay itinuturing na holy month ang Ramadan. So, let's respect and be more mindful ngayon, lalo na uh, maraming nagpa-fasting sa ating mga kapatid na Muslim. So, itinuturing nila to kasing ano eh, time of giving, kaya naman para sa ating lahat, let's take this opportunity also to do good deed for someone. So, hindi natin kalimutan ang mga those And goals pag Ramadan. syempre sasamahan again ako ng ating mga ka-LFF. Ngayon, para sa mga reminders na ibibigay natin sa ating mga audience. Ayan. So, napaka-importante po niyan kasi lalo na ngayon, it's pandemic. So, medyo mahirap yung Ramadan ngayon ano, ng pag, pag ano, sa ating mga brothers and sisters. So, sino mauna sa ating magbigay ng ating mga do's and don'ts reminders po? Ayan si si ano muna, si uh, Pep Express, si Jeremy and Alex, ano ba mabibigay natin? Yes, ma'am. Um, actually, uh, happy uh, Ramadan ka po na sa ating mga brothers and sisters na mga Muslims. So in respect, for those who are uh, in fasting, please avoid or drink in public. Kasi maaari po tayong dito mag-fine uh, ng 2,000 dirhams. Mm. So, hmm we need to avoid uh, eating and uh, uh, drinking in public po immersive no, oh, oh Yes, exactly. Pero i-remind din natin po yung mga kababayan natin. Actually, ngayon po, kakaiba po yung ating uh, pagka-Ramadan dahil hindi po tayo na-cover ngayon ng mga restaurants and coffee shop. And then again, with uh, respect na din po sa ating mga kababayan na, or mga kapatid na brothers uh, Muslim na uh, medyo maging sensitive lang tayo yung pagkain. Kasi open eh yung mga restaurants, di ba, and coffee shop. Okay, anyways, ayan, tuloy tayo. And of course, from Miss Pam, from Go Universal? Yeah, eh? uh, yes, Ms. B, what Jeremy says is uh, correct. And also, um, yung smoking in public, you know, it's not really allowed right now. Kahit dati pa mm. pala. It's not allowed. So, for those na nag-smoke po, um, make sure lang na hindi po tayo mag, mag uh, smoke in public. Exactly. Oo, kahit, kahit medyo stress na stress na kayo sa mga nangyayari ngayon, huwag muna kayong manigarilyo dyan sa... I think there are designated places naman. They can smoke na hindi nakikita ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ayan. So again, yung pandemic po kasi kakaiba yung ating Ramadan ngayon. So we just need to be more ano lang, sensitive pagdating sa mga bagay na yan. Okay. Sunod naman natin, sino ang magbibigay ng ating tip? Of course, from JRS. Ayan. Ayan. So, lahat po nung sinabi nila is tama. Ang, and, and this reminder po ay importante especially po sa ating mga babae. So, uh, to observe proper attire po and uh, wearing shorts and revealing clothes as a sign of respect as well po during Ramadan. Ayan. Ay, napaka-importante yan. Yes, ma'am. Baka, ano, baka ma-feel nila kasi summer mm-hmm. na, di mm. ba? So, tapos nakalimutan Opo. nila na Ramadan ngayon. Nagpunta sa, sumakay ng metro, naka-iksi-iksi ng shorts. So, medyo yes ano, iwas-iwas muna tayo sa paggaganyan, mm-hmm. okay? So yes, correct po. Maraming maraming salamat once again sa ating mga ka-LFF members na nandito sa mga advices. So the National Emergency Crisis and Disaster Management Authority or NASEMA e also advises everyone to avoid, avoid social gatherings for safety. And for our Muslim brothers and sisters who will be praying in the mosque, they are advised to follow precautionary measures which will include bringing of own own prayer mats, observing social distancing, and a maximum of 30 minutes of prayer. And of course, health and safety is still the main priority even during Ramadan. So, speaking of Ramadan, paano ba kapag Ramadan sa mga cargo companies natin? So, do you have different timings na sinusunod? Kasi sa amin po sa LBC will be following regular timings, no. No change kami sa mga branches namin, mm-hmm. yung mga pick up timings namin. But of course, uh, especially sa Sarja, it is required to close kasi the branch during prayer time. So sa inyo guys, ano yung uh, mga office timings nyo dyan during this Ramadan? Yan. Uh, dito sa Pep Cargo, ano, still uh, same yung oras namin, 8 a.m. to 10 p.m. Then uh, yung uh, pick dun sa office hours namin. Dun, then dun sa delivery and pick up ng mga boxes, uh, same. Depende sa client kung kung kailan sila available, adjustable kami. Y- yun lang. And then, we make sure na lahat kami dito sa Pep Express Cargo, especially sa team namin, actually sa amin, vaccinated lahat ng employees namin. So, just to be safe for us and safe for the clients also. Yun. Ayan. Okay, next. Sa JRS naman po, from Sunday to Thursday, pick-up and delivery schedule po will be from 9 a.m. to 4 p.m. So, pag Friday, close po kami. Then, Saturday po, half day lang. And uh, usually po, ang Saturday po namin is uh, Sharjah area lang po. Ayun. Ayan. Mm-hmm. So how about sa ating uh, ah, kila Miss Pam? Uh, for us naman, Miss, we regular timings kami. Uh, wala lang po kaming pasok every Friday. But the rest of the day, regular timings and very flexible po kami and nag adjust kami depende po sa uh, pick-up availability ng customer. So even in the night, available po kami. So ayan, ayan, sa mga nagtatanong ng timings ng mga cargo company sa Ramadan. So please check our member list dito sa Facebook page and visit their Facebook pages syempre. O kaya tumawag kayo sa hotline ng LFF members to know more about their Ramadan timing. So napaka-importante yan, lalo mga pick-up, pick-up. So kanina napag-usapan na rin natin about keeping safety as priority So, iti-take na din po natin opportunity na to to encourage everyone to get yourself vaccinated, to keep yourselves and your loved ones protected. Kasi ang virus ay eh, tumutulong na, yung, yung vaccine na yan, tutulong po yan para labanan po yung COVID-19 virus. Ayan. Tama ba ako? Tama po. Yes, Tama yes. Ba? Tama po, ma'am. Ayan. So, sabi ni ano ni Miss Jeremy eh, tama daw. <laughs> Bakit nga ba? Ayun. So, tama po yun, Miss B. Dahil kung mas marami po yung vaccinated sa ating community at meron pong iilang tao na hindi maaaring makatanggap ng vaccine for health reasons, the people around them na nakapagpabaksin also for text, even those na hindi pa po nakakapagpabaksin. So kaya naman po kami po sa JRS, we also ensure na lahat po ng aming employees ay vaccinated na. Yun. So, right. So, yes. I know kasi LBC has also moved uh, to have their employees vaccinated. Kami po halos lahat vaccinated na. Siyempre, to protect not just the staff, but also yung ating po mga customers. Yung mga taga-LBC sa SEHA, nagkapagpabaksin uh, kami dyan. So, sa mga di pa nakakapagpabaksin, pwede po kayo mag-download ng SEHA app uh, sa Google or uh, Apple Store, ayan, sa kanilang mga cellphones. Tapos mag-book ng appointment through the app. So, nakwento nga ni Chairman Alan na it's uh, it's always been discussed among LFF members na lahat ay actively participating in this fight against COVID-19. so, right, Jeremy? Tama ba? Sa mga meetings na may mention lagi ni Sir Alan? Yes, yes. It's uh, actually hindi naman sa ano eh kasi may hashtag 'di ba dito sa sa UAE. Uh, ano yung hashtag yung nag-vaccinate tayo? Ah, uh, we heal as one. We heal as one. Oh, so, we heal as one. Be responsible. Be sa sarili na lang natin. Just make sure na responsible tayo. Tapos, responsibility na natin sa family natin tsaka dito sa community dito sa UAE. Kasi kung di natin gagawin yun, we just want to make sure na tuloy-tuloy yung economy nito at sa, para to make sure na may trabaho tayo lahat. Siyempre, di ba kaya tayo nandito sa UAE. So to make uh, easier and make uh, things faster to to going back to normal, yun. Yun lang guys. Ayun. Yes. So about Miss Pam, ano po ang say natin regarding sa vaccination? Uh, yeah, we agree on that. You know, actually, lahat ng Go Universal staff, eh, vaccinated na kaming lahat. We all got our second dose. Para na rin to sa protection namin at sa protection din po ng ating mga clients and customers. So, meron tayo another uh, option for uh, booking. Pwede po tayo mag-download ng MOHAP, M-O-H-A-P, or it's the Ministry of Health and uh, Prevention official mobile app. Pwede niyo po yung i-download tapos sa mga phone nyo po, tapos pwede na rin po kayo doon mag-book ng appointment nyo for uh, vaccinations. Ayan, so napaka ano, importante at saka talagang malawakan talaga yung ginagawang vaccination dito sa atin sa UAE. And correct, so right now, health authorities have been pushing for booking appointments po ah, via their mobile application to make it more convenient para po sa ating lahat. Kaya naman, let's fight the virus together and choose to be vaccinated kasi kami lahat vaccinated. Ayoko makimingle sa hindi na vaccinated. <laughs> Ah, joke lang yan ah. <laughs> Biro lang po yan. So, importante po yan para maprotektahan ninyo yung inyong mga sarili. Ayan, okay. So, eto na. Eto na, game na ulit tayo. LFF, ready na ba kayong mamigay ulit ng prizes? <laughs> Kasi kanina sabi namin, mag-comment kayo ng mga tips sa balikbayan box sending. Ngayon, Nako, sa tingin ko sobrang dami na nang nag-comment. I-announce namin ang mga napili naming tips. So make sure lang na pag kayo ay napili ay naka-like at share ninyo ang aming FB live na to para maklaim ang prize. Pag hindi niyo i-like, hindi daw ano, hindi pwede. Ayan. So ready na ba tayo? Ayan, yes. meron na ba tayong mga winners dyan? So again, para maging valid po ang inyong mga na-share na mga comments, kailangan na i-like muna at na-share ang aming Facebook Live ngayon. Again, like and share itong FB Live. At dapat ngayon pala nakapag-comment na kayo kung anong tip ang inyong mabibigay, kung paano nyo sinisecure ang inyong padala or mga balikbayan boxes. Okay, so ayan, medyo nahihirapan kaming mamili. So I think we need to post for a commercial break muna habang sinisect namin yung mga comment. So we'll be right salamat sa lahat na nag-join. hindi pa kami tapos ha, mag-announce pa kami ng winners. Uy, pero grabe kinabahan ako kanina nung nakita ko yung ano, yung mga nakakasama ko dito. Grabe ang ano, ang dami-dami kong kasama yung cargo. So, maraming maraming salamat kasi nag-host ako ngayon sa inyo. So, anyways, ayan habang ang dami namang ang dami daw kasi nagko-comment. So, I think nahihirapan ng ating mga <laughs> cargo dito mamili. Ayan, mamili ng kanilang mga magiging winners. Ayan, sige, sige. May, may mga napili na ba kayo? Wala pa. Ayan, nagbabasa sila. So again, Wala again, pa, again, again. Oo. So again, i-remind ko again ha. O, oh, remind lang natin sila mula sa, <laughs> kailangan Tulungan nyo kaming maipasabog ang manapagandang information mula dito sa PUCLFF eh, Facebook page natin. So again, mag-like and share lang po kayo at ang aming target ay makatukoy kami. So dapat pagkatapos ng show na to, may 2K na kami ha, ah, <laughs> followers. So again, ano nga ba kami pinapag-game? So mamimili kami ng walong winners. All you have to do is like and share itong aming FB Live at mag-comment ng inyong best tip kung paano nyo sinisecure ang inyong mga padala or mga balikbayan boxes. Ayan. Ayan, wala. Okay, sige. Hindi ko din nakikita yung... Ay, okay, so ayan na. I think may mga napipili na sila. So, mamimili kami ng dalawang winners Ayan. So, kung may mga napili na kayo, pwede na kayong mag-announce. Ayan, so, ang gaganda kasi ng mga comment nila kung paano nila sinisecure yung mga balikbayan boxes nila na ipapadala sa Pilipinas. Very well, ano, uh, aware ang ating mga kababayan kung paano nila isisecure. Ayan, so nahihirapan ng ating <laughs> mga mga ka-LFF dito mamili ng kanilang mga winners. Grabe naman kasi ang mga pa-premyo din. Ayan. So I think, sige, mag... Ah, sige, mamimili na kami, ha? <laughs> okay. Ayan, meron na ba kayo napili? Ayan, sige, may... Ayan, ayan, ayan. Again, like and share itong aming FB Live at mag-comment ng uh, inyong tip kung paano sinisecure ang inyong mga balikbayan boxes dyan. Ayan, or ang inyong mga ipapadala. Ayan. Okay, medyo nahirapan sila. Mamili, sobrang dami ng mga nagko-comment. Ayan, sige, go, go, go. I think Mr. Rajos is also having a hard time choosing the winner. <laughs> Ayan. Okay pa ba kayo dyan? yes, ma'am. Very good. Sobrang dami kasi nagko-comment. Yes, Miss B, sobrang dami kasi nagko comments, kaya talagang pinipili natin magbibigay yung nananalo. Ang bilis na nila, ang bilis nila mag-comment. Oo. Ayan. By the way, before, before tayo mamili ng mm-hmm. winners, kaya ulit tayo ha. Dun sa mga naka-live, uh, pakisabi na din ito, yung page natin, yung LFF group, to like and subscribe dito sa ating ah, page kasi uh, marami tayong makukuha information because since total tayo naman lahat is uh, ang ah, nagpapadala ng mga boxes going to Philippines. I think it's really good for them also na maging uh, part sila ng LFF para mabigyan natin sila ng uh, informations baga kung, uh, kung ano mga possible na mga nangyayari or mangyayari or at the same time, nabigyan natin sila ng mga gagandang prices like what uh, we are doing right now. So this is fine. This is informative. So yun, mga ka-LFF, Huwag niyo po kalimutan mag-like po kayo at saka mag-subscribe. Ayan. So I think kung, kung may napili na kayo, pwede niyo nang i-announce yung, uh, yung una muna. So sino nang may napili na na dalawang winner? Ay, <laughs> grabe nakaka-excite. Ayan na, naglalabasan ng mga winners. Ay, parang, parang. <laughs> Ayan. Go Universal, may napili na kayo? Okay, eto muna, mamimigay muna ako ha. Eto, meron, actually meron kaming power ah, Eto, meron muna kami from LBC, meron muna kami, eto ang aming winner na isa, si Bing Sasi Mang Mangrobang. I hope I pronounce it correctly. Congratulations to Mang Bing, Sassy, Mang Robang. Ayan. Okay. O, oh, may isa na akong winner, ha? Ah, from LBC. O, oh, bigay pa kayo dyan. Dito sa PEP, si Mr. Ay, si Papa Chad. Yun. Papa Yan, ang uh, winner sa uh, for PEP Cargo. Ayan, so may isa na si Pep. Sino pa? JRS, meron ka na napili. Ayan, yes isa, po, ma'am. Meron na po akong two winners. Yung Ay, una po naman. si, yes, yung una po si Mr. Miguel Marquez at uh, Miss Margie Lamsen. Yun, congrats okay. po. Yay! Oy, dalawa na yung sa kanila. Yes po. Okay. Okay. Uh, Go Sa amin, we already have one si uh, Miss Meryl Gapit Demetilio. Yay! So ayan, may pending pa tayong tatlo. Ayan, so may pending pa kaming tatlo kasi si <laughs> kumpleto na kayo mo ano, JRS, ang bilis. Okay, meron na ba ulit sa Yes, Pep? correct. Uh, uh, we already give one winner. Ngayon, bigyan na namin yung second winner namin. Oh, na yan. Yes, congrats Congratulations to uh, Freddy Tumamo. Fr- Freddy Tumamo, congratulations. Ayan, okay. Complete na din si Pep. So, dalawa na lang. For LBC, isa pa. And also for Go Universal. Ayan, having hard time, Mr. Rajus, choosing your winner. <laughs> Ayan, eto na. At meron na ako ngayon. May napili pa kami from, for LBC. Congratulations to Miss Lou Vela. Ayan. Congratulations. So, isa na lang for Go Universal. Ayan. Sige, laban. Kaya nyo yan. Ayan na, ang dami kasi nagko-comment eh. Dapat daw may pasample ka muna ng kanta dyan. <laughs> Alex. Kasi daw, mukha daw maganda yung boses mo. Ako ma'am, mukha lang maganda boses ko kasi husky ako, pero totoo lang hindi ako marunong kumanta. Ang nakaka-appreciate yung sarili ko talaga. Ayan. Ayan, meron na ba? Ayan, meron, meron na, meron. Ayan na. Meron na, meron na Miss V. Nakapili okay, na kami sa wakas. Yay! After 10 years. Ayan na. <laughs> Ang ating final winner ay si Miss Anne-Marie. Congratulations, Miss Anne-Marie. Ayan. So, syempre, ipopost naman natin lahat ng ating mga winners. So, again, congratulations to all the winners, ang official representative po ng Go Universal, JRS, ng PEP Express, at ng, at ng LBC, ang magkocontact sa inyo para mag-claim ng prizes. Ha? So, again, Mismo kami po, mga nandito po sa inyong screen, ang ah, magkukontak po sa inyo kung paano mag-claim ng inyong mga uh, ah, prizes. Reminder lang po na ang LFF ay hindi nagpapa-register ng kahit anong form ha. Kaya please do not reply to those na nagsasabi na they are from LFF and you have to sign a form to get a prize. Hindi po yan totoo. Yan po ay fake news. So meron po kaming mga nakitang fake kasi na mga LFF account at fake form sa Google. Kaya please, please, please stay safe and don't give your personal details So again, only official LFF members will contact you guys directly. At syempre, um, para i-claim nyo yung inyong mga prizes. So congratulations once again sa inyong lahat. So uh, let's have our final words from LFF members before tayo mag-end ng ating program. Ayan. Parang nabibitin tuloy ako. Gusto ko pang magpapagilis. so let's start with, ano, <laughs> Oo nga, kasi ang bibilis nilang sumagot kanina sa ating first ano na mga pag-games. Pero syempre maraming maraming salamat sa lahat na ng ating nakasama at mga kababayan po natin, please paki-like and share po ng ating Facebook page dahil ongoing pa po ang ating mga papremyo dito sa ating uh, ah, PBCLFF Facebook page. So we'll start with Go Universal. Ayan. Ayun, thank you Miss Wee. And salamat po sa lahat ng mga nag-join ng ating Facebook Live today. And please continue to support LFF, PBC LFF. At uh, sana makaabot po tayo ng 2,000 like, likes <laughs> with an S. And um, in behalf of Go Universal, sana po bisitahin niyo po yung Facebook page po namin, Go Universal. Nandun po ang aming mga contact numbers. And uh, salamat po LFF um, sa pag-host, Miss V. Thank you so much, Pef. Salamat, JRS. And uh, back of Mr. Rajesh and uh, our staff, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Thank you so much again, Miss Pam. And of course, from JRS. Ayan. Ayan. Thank you, Miss B. Ayun po. So, thank you everyone for joining our uh, Facebook Live today. And congratulations po sa lahat ng mga winners. Ayun, thank you po sa help and uh, help uh, PBC LFF page to reach 2,000 likes. So for inquiries po sa JRS, you can visit our Facebook page or you can call us on 0428-33367 or 68. Our WhatsApp number po, 056-507-6771. Ayun, thank you po Miss B. Thank you po. Thank you, thank you so much. Ayan, and of course, Pep, ang tandem ng Pep. Yes, Miss B. Uh, uh, Miss B, before we say goodbye, uh, ako personally, uh, we would like, uh, in behalf of LFF and LF Express Cargo, we would like to say thank you. Thank you po dun sa lahat ng mga kababayan natin dito sa atin, sa buong LFF, and at the same time sa lahat ng mga kapwa natin OFW dito sa abroad. Because um, it's uh, kasi nakakatuwa lang uh, na na nagkakaisa tayo we're go uh, we're reaching in one goal which is helping our kababayans to send not just their boxes, but the love of our OFW to their families way back home in Philippines. So we want to say thank you, thank you mga ka-OFW natin, mga kababayan natin. Salamat po sa inyo. And because as we say in Pep Express Cargo, great service for great people. Uh, so yun, uh, thank you. Uh, kaya i-reach natin to, yung, yung ating 2,000 likes. Deserve na deserve ng LFF na ma-reach to kasi we are giving them the quality services that we deserve, that they deserve our uh, OFWs. So yun, and as in Pep Express Cargo, dun sa mga gustong tumawag, uh, our hotline number is 04 388 2858 at ang aming uh, at ang aming uh, Dubai is uh, ah, 0505054286. Ang aming Sharjah is 0509418480. At ang aming Abu Dhabi is 0504721480. So again, mga ka-LFF, mga ka-PEP, maraming maraming salamat po. Ayan. So once again, maraming maraming salamat uh, ah, LFF and to my co-host for today, LFF members at sa lahat ng nakijoin ng aming live. So sobra akong na-honor talaga na ayun na, napili ako ni ano ni Bossing mag-host ngayon sa LFF. So para masundan pa no, debut lang. So wag kakalimutan na i-like ang LFF Facebook page ko and uh, of course para sa chance pang manalo sa mga susunod pa nating mga uh, pag-games and please Uh, don't forget na may Facebook Live ulit ang LFF. Next Saturday po yan ha, April 24. Mm-hmm. So same time kasama ang iba pang mga LFF members natin. And uh, gusto ko uh, gusto ko din po ipaalam sa inyo na ang ating mga LBC updates and promo, please like and follow lang ang LBC Express na Facebook page namin and also you can book your contact uh, pick up sa aming uh, www.lbcexpress.com or syempre tumawag sa aming hotline 800-522-111. And of course, move packages safely with LBC, LBC dahil sa LBC, we like to move it. So once again, uh, this is B, your band ambassador po. And I would like to take this opportunity as well sa mga ka nff namin. Baka naman, hindi nyo pa napapanood ang lamentasyon. Sinong hindi pa nanood? <laughs> pinagalitan. So you can still watch Lamentation movie. Uh, ang first ep, ayan ang nagtataas ng kamay si Sir ano, Jeremy, hindi pa nanonood. So pumunta lang po kayo sa kpx.ph and you can um, just click Lamentation movie and you can book. Naku, napakamura lang po nito for only 150 pesos. Pwede na po kayong manood ng ating Lamentation. And we are so honored and happy dahil ito po ay ginawa po ng mga Uh, ah, Filipino-based Dubai Creatives po. So mga artista, director po ay lahat po ay mga OFWs. Ayan. So maraming salamat again. So again, nire-remind po natin, don't forget to like our PBC League of Freight Forwarders Facebook page. Also, sa winners, sa winners po natin, lahat ng winners namin ngayon, hintayin lang po kayo na tawagan ng official representative po para sa inyong mga prizes. So, wag po kayong mag-sign up kasi nung nakaraan, may, may lumabas po na LFF na Facebook page, fake po yon So, wag kayong mag-sign up ng mga forms na yon dahil mga fake po yung accounts na yon So, mag-stay safe lang po tayo. Ha? Again, again, again, again, we are giving a lots of prizes more sa darating na Sabado po para sa aming 2,000 uh, ah, page likes na promo. Ayan. So again, please watch us next on Facebook Live natin, April 24, 2021, 2 p.m. And don't forget again to follow PBC League of Paid Forwarders Facebook page. So maraming maraming salamat guys. At nakasama ko ngayon kayo. Oh. So sana masundan pa. Hyper kasi ako. <laughs> Thank you so much po. And again, please paki-like po, follow. Thank you so much Mr. Rajus. I hope you understand all our Tagalog here. Thank you po. Thank you mga kabayan po namin. Again. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Bye-bye po. 26.